道の駅昭和にらっしゃい 引き離すってキラキラマナーキップロのそうだね夢に出てるかしら 君で飽きな 愛想負けこの前張っては夢はず go, go, go. サりですね、えー、神が無力本体感で、えー、大大清の花よ、祭りの胸に雲を、天の方よろしくお願いいたします。はい、始めまし。はい、はい、はい。もう一回。はい、はい、はい。